Растягиваем на обе строки, чтобы для обеих строк была посчитана энтропия. Вот суммарная энтропия. Теперь надо посчитать максимально возможную энтропию. Для этого я копирую конструкцию, которую сделал. Это мне не нужно. изменяю валидный процент на такой, который соответствует максимально возможному разбросу, максимальной энтропии, максимальной неопределенности. Максимальная неопределенность достигается, когда у нас поровну всех категорий. В нашем случае две категории, следовательно, поровну было бы, если бы каждая из них встречалась в 50% случаев. Вот максимальная энтропия. Делим реальную энтропию на максимальную. Вот, собственно говоря, величина поляризации, измеренная при помощи энтропийного коэффициента вариации. То же самое мы можем применить для второй табличке видим, что для второй таблички, которая у нас относится к ситуации к анкетам более позднего периода 2012 года, энтропийный коэффициент вариации чуть-чуть вырос, совсем чуть-чуть, за счет увеличения доли тех, кто ответил, что да, участвовал в массовых демонстрациях. Теперь обратимся к переменным, которые потенциально связаны с политической активностью. Рассмотрим интерес к политике, возраст и, ну пусть будет, голосовал или не голосовал на последних выборах. Посмотрим, есть ли какая-то в итоге посмотрим, есть ли связь между тем голосовал и выходил на массовые акции. Ну, давайте по очереди. Интерес к политике является ранговой переменной. Почему именно сугубо ранговой, поскольку всего 4 ранга, и они достаточно конкретизированы. Запустим описательную статистику для этой переменной опять же в разрезе